Sekian lama aku menunggu untuk kedatangan, Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini datanglah kedatanganmu ku tunggu telah lama telah lama ku menunggu selain dirimu kasih ada yang lain lagi Tempat cintaku bersemi Mencurahkan isi hati Lama sekali aku menanti Kedatangan kangen kekasih